qor manzarasi aks etgan tasvirlar tarqaldi 28-29 oktyabr kunlari nam havo massalarining Toshkent viloyatiga kirib kelishi ortidan Bo'stonliq tumani tog'li hududlarida yaxshigina yog'ingarchilik kuzatilgan. O'zgidrometning Amirsoy tog'li dam olish maskanlariga yaqinroq Qaynarsoy meteorologik kuzatuv stansiyasida 28-29 oktyabr kunlari umumiy 22 mm miqdorida ko'p yog'ingarchilik asosan qor kuzatilgan. Tabiiyki, bu miqdor tog'larda qalin qor qoplamani hosil qiladi. Manba: Xabarov. Kanaldan uzoqlashmang, birinchi yangiliklar faqat bizda.